e Mungu wangu, wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu. E Mungu wangu, wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, umenichunguza, umenifahamu na wazo langu tokea mwanzo uzima wangu wewe wajua kulala kwangu na kuamuka kwangu, Bwana sikia. E Mungu wangu, wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, umenichunguza, umenifahamu na wazo langu tokea mwanzo uzima wangu, wewe wajua kulala kwangu na kuamuka kwangu Bwana ee, ee Mungu wangu, sikia kilio changu, nafsi na roho yangu ni mikononi mwako. Mungu wangu, Mungu wangu, sikia kilio changu, sikia kilio changu Baba, Kama si wewe, Mungu wangu, sikia kilio changu nafsi na roho yangu ni mikononi mwako. Kama si wewe Bwana, maadui wangenimeza nikiwa hai. Adui ni wengi walonizingira, wanaotafuta uhai kuniangamiza. Ni nani Bwana nitamkimbilia? Pasipo wewe ili niokolewe. Ni wapi Bwana pasipo mkono wako? Nitasimama na dua zangu ili nisikilizwe. Adui ni wengi walonizingira, wanaotafuta uhai kuniangamiza. Ni nani Bwana nitamkimbilia? Pasipo wewe ili niokolewe. Ni wapi Bwana pasipo mkono wako? Nitasimama na dua zangu ili nisikilizwe. sikia sauti yangu Baba, ninakuja kwako e Mungu wangu, sikia kilio changu, hakuna mwingine e Mungu wangu, e Mungu wangu sikia kilio changu, sina mwingine, sina roho yangu mikononi mwako. wewe Bwana, hakuna mwingine katika dunia yote. Nitamkimbilia nani Mungu ili nipate msaada? Naomba nisikilize Bwana. kimbilio langu, msaada wangu na ngome yangu. Unifundishe kutenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu, na Roho yako mwema aniongoze kwenye inji iliyo sawa. Wewe ndiwe kimbilio langu msada wangu na ngome yangu, unifundishe kutenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu, na Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi iliyo sawa. Bwana wangu, e nimekukimbilia wewe, sina roho na kulilia Baba, hakuna mwingine. E Mungu wangu, sikia kilio changu, nafsi na roho yangu ni mikononi mwako Bwana. Sikia kilio changu, sikia Baba yangu, nafsi na yangu. Wewe ndiwe Mungu, hakuna mwingine nitakaye mkimbilia.